ਬੇਖਬਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ਾ ਫੁੱਲਾ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਂ ਚਾਹੀਂ ਇਸ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਗਲੇਖੀ ਖਬਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਪੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀਆ ਨਾ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਕੋਟਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਨਾ ਅਟਕਾ nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei estar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera de veras. Sinto-me nascida a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele. Por pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque amo. E a amo por isso. Porque ama, nunca sabe o que ama. Nem sabe por que ama. Nem o que é amar. Amar é a interna inocência. E a única inocência é não pensar. Poezia răsfiră, plutinde peste viață, licăre din alte lumi, îți sparge în ochi stele de apă, uscate pe plaja copilăriei, când istovițe întorc îngerii, fără sare, fără aripi și tu încerci să le prinzi umbrele, fâșii de țesuturi pe sfor de întins, cuvinte, ora, când cel mai mult ai dori să revoci morții, care îți urcă prin picioare, chiar dacă umpli noaptea cu porumbeii albi, așteptând o scânteie să-ți aprindă poemul. воля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Мабуть, у цьому пісня пташина. А як же людина? А що людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху ні спіря, Вони справді з чесноти й довіря. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у когось пісні або надії, у когось поезії або мрії. Людина начебто не літає, а крила має, крила має. Ліна Костенко, Україна, Україна поезія. आपके लिए एक उर्दू की नज़म पेश कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी की मनसूबा बंदी करते हुए दूसरी दुनिया की रोशन मसालों से तुम्हारी आंखों में भी सितारे टिमटमाने लगते हैं बचपन की यादों में नदियों का खुश्क होता हुआ पानी जब थके हारे नन्हे फरिश्ते घर लौटते हैं तुम इन फरिश्तों की रस्सी पर लटकती हुई परछाइयों को पकड़ने की कोशिश तुम वक्त को वापस लाने की कोशिश करते हो जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं इन्हें भी जिंदा देखना चाहते हो वो तुम्हें टांगों से पकड़कर उछालते हैं तुम्हारी रातें सफ़ेद कबूतरों भर जाती हैं अपनी शायरी में भी तुम चिंगारियां भर लेना चाहते हो बहुत शुक्रिया